Als je iets wil bereiken, dan kun je dat ook. En dat is ook wel gebeten. We bouwen de grootste schepen, de snelste vliegtuigen en de mooiste auto's. We leveren stroom aan miljoenen gezinnen over de hele wereld. Maar nu is de tijd rijp. Rijp voor verlier, rijp voor wat we kunnen en rijp voor de mensheid. We gaan niet slagen, want wij gaan naar boven. Sustainable Reaches for Stars. Omdat we onze horizon verbreden, kunnen we de aarde schoon en leefbaar houden. Oceanic heeft de kennis die nodig is om iemand te laten overleven, waar dat tot nu toe onmogelijk is geweest. Van Lear Aerospace maakt de beste raketmotoren ter wereld. Ik zie niet waarom dat het niet zou kunnen. We doen dit niet omdat het makkelijk is, we doen het omdat het moeilijk is. Het zal ons allemaal sterven bedrijf, de mensen en de natuur. Waarom zou je het niet doen, toch? Uiteindelijk gaan het allemaal mensen. Steeds de grenzen van het mogelijke opzoeken. Hard werken. De beste zijn. De eerste zijn. Dat is waar Van Lier om draait. Dat is waar Van Lier om draait. Dat is waar Van Lier om draait. Als je nou meer wil weten, kom dan 23 november naar huis aan de werf in Utrecht.